Ó, o negócio é o seguinte: hum. tem um festival rolando e a gente tem é, 10 dias para fazer um filme de no máximo 90 segundos. Ah, pode ser um romance, ou então um suspense. Eu tava pensando numa coisa de um filme dentro de um filme. Hum. Tipo, paralinguagem, assim. Hum. Corta! Que negócio é esse de paralinguagem? É metalinguagem. Metalinguagem, não leu o roteiro? Vamos gravar tudo de novo. Então, gostou da cena? Não sei, por mim gravaríamos tudo de novo. Então, gostou do filme? Sei lá, achei meio confuso.